9加工品等値点火 Hydrogen purge ignited on 全システム準備完了 All systems go for launch メインエンジンスタート Main engine start SRB3 点火リフトオフ Solid bursts ignition and lift off 第3号を搭載した H3 ロケット天気1号機は2023年3月7日午前10時37分55秒に 種子島宇宙センターから打ち上げられました。We have a successful liftoff for A3 launch vehicle test flight with 803 from JAXA Tanegashima Space Center at 10:37:55 seconds a.m. on March 7, 2023, Japan Standard Time. 打ち上げ以降、ロケットの管制は滝崎発射管制塔から滝崎総合司令塔に引き継がれています。The operation control of A3 has been switched from launch control center. to range control center. ロケットは現在東南東方向の太平洋上へ飛行しています。A3 is flying over Pacific Ocean to the east-southeast. 打ち上げ後1分が経過しました。It's one minute into flight.